ဟယ်လိုတနေညနေပကဒေးသကောဝဒတသဝဒယူအခုရစီဝဒလည်းယူအစညာနာမမလကလဝကလနာဒီကွယ်ဝလာလည်း God knows တသဝဒယူနေကိုဝဒစီအခိလစီနာအခိလစီခေါကိုဝဒစီခေါစီနေဗဒေရလာစီအီဂျီအီမိုင်နာခေါအီမိုင်နာနေဗဒေရအီအီဂျီဘီဂေရူ A minor တစ်ခေါက် A minor ပဲတက်လိုက် inversion C E A ဟာဒါနဲ့ F ပဲတက် inversion ခေါ် ila C F A D minor D minor ပဲတက်လို့ root F minor F minor တွေကေဝဒ inversion လာနော် C F ဒါပဲကေဝဒ A flat ဒါနဲ့ G What number call it? One, two, three, four, five, six, seven. What a new cop that I caught out of the sable. But I do get out of Govana. You can give your thriller body call out Let me. do it. I uh, went melody, you threw it. I uh, went. The thought of improvised the running abba. You may throw it. Uh, abba the good, but the Bama. I couldn't throw it. Body call you. You follow. The thought of see one younger. Okey. Dong nama kau. Tak boleh.